Артиллерийская битва. Отметь точку высадки и веди команду Отметил в бой. точку приземления. Вашей Вперед, позиции ребята! приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Иду туда. Офицеры, за работу! Ранен, ранен! Приближается вражеский солдат отмечают...

смотри по сторонам. Я за пилота. Хватит ныть и поднимайся на ноги, боец. Я под огнем Мы подогрели. Нравится газ. Хватит ныть и поднимайся на ноги, боец. back up. 24 врага все еще здесь. Э, Убить их всех! Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Отмечаю станцию. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Даю координаты точки. Союзник начал самую бомбардировку. нас приближается. Приближается вражеский солдат. Наша команда в безопасной зоне. Идеальная броня. Смотрись. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Цены на станциях покупки. операции высаживается противник. Следите за небом. Это зависит только от вас. Выполните задание. Вы попали в десятку лучших. Выдающийся результат. Ваша распродажа закончилась. Цены вернулись к обычному уровню. Включается газ. Команда в безопасной зоне. Поднимайся, поднимайся на ноги, боец!